ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے دیکھیے شیخ سادی کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل مرین نور القبر لا يمكن السناء كما كان حقه بعد خدا بزو کوئی قصہ مختصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی غالب اس سے بھی آگے گیا میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں کا اس کا آپ کی سنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خواجہ گزاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا ذرا یاد کیجئے جگر گوشہ ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ تھا وہ حاضر ہوتی ہے ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں کنویں سے پانی لاتی ہوں مشکی کہ یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں کنیزیں آ گئی ہیں و دولت آ گئی مجھے بھی کوئی غلام کنیز ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں میں تمہیں اس سے بہتر شہر دیتا ہوں فاطمہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس برتبہ تینتیس لیکن سوچ لیجیے دل پر کیا گزری صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوہر تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے گھر میں بیٹھے ہوئے کرتے تھے بہرحال ایک بات میں آپ کروں آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہے محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی ہے محمد قاضی القزات بھی ہے محمد ہیب اب سیٹ بھی ہے محمد بیویوں والے بھی ہیں اولاد والے بھی ہیں محمد فرد وقتہ امام بھی ہے جمعہ کے خطیب بھی ہیں مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہے مزکی بھی ہے اور ہر میدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت بھی نہیں گی